बोलिए शीश के यारी की श्री संजय जी भैया संजय जी मित्र बाबा के दरबार में आप सब नीचे बैठे हुए जी जी hand hand hand Father. Yeah. भाइयों आज पूरी यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव 35 किलोमीटर का है कभी जिंदगी में चले नहीं 500 मीटर नहीं चले कभी जिंदगी में लेकिन आज झारखंड भी पार करके बिहार में प्रवेश कर गए कोई नहीं चला बाबा चला बाबा ने चला दिया हालांकि बस अभी अभी पहुंचे हैं इसलिए बाबा का कीर्तन रोज करना है जीवन तेरा शाम हवाले जीवन तेरा शाम हवाले मन तू क्यों घबराए कहे को धीरे काहे को धीरे की तो परिभाषा सबको ही पता है प्रेम में जीत भी होती है और प्रेम में हार भी होती है लेकिन इनसे प्रेम जो करता है उसको हार में भी मजा मिलता है भगवान तो परीक्षा लेता है कि देखो मेरा प्रेमी कहता तो है मुझे कि बाबा मैं आपको प्यार करता हूं कितना प्यार करता है थोड़ा सा तकलीफ दी और आप इनको भूलकर इधर उधर भटक गए तो फिर ये भी देखता है ये मेरे से प्यार करने नहीं आया था ये तो सिर्फ मेरे से कुछ ना कुछ हासिल करने आया था लेकिन जैसे नरसी भगत जैसे मीरा बाई जैसे प्रहलाद भगत परीक्षा लेते लेते भगवान हार गए भगवान थक गए लेकिन भक्त परीक्षा देते देते नहीं थके हारे नहीं हारे नहीं मालूम सिद्ध भक्त उनके कारण भक्तों का सम्मान हुआ हम जैसों के कारण नहीं उनके कारण कहावत आई कि भक्त बड़ा वो भक्ति की परिकाष्ठा थी ये भजन उनके लिए जो थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाते हैं जीवन शाम के हवाले यदि कर दिया तो उसके बाद फिर संभालेगा तो ये है इनसे प्रेम करें और किसी और का बन जाएगा शाम हमेशा आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा बोल हारे के सहारे की जय दयालु तुम्हारी दया